السلام عليكم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So now, today we are conducting a unit test, a evaluation program based on the verses 30, uh, 40 to 59 of Surah Al-Baqarah. So who is called Israel? Which prophet is called Israel? Bashara. Bashara. Prophet Yaqub alayhi salam. Prophet Yaqub alayhi salam. Say it out. Yaqub alayhi salam. Prophet Jacob. Then what are the commands did Allah did give the children of Israel? What are the commands did Allah give the children of Israel? to, to remember the favors Allah did mm. bestowed upon them, mm. to believe in Prophet Muhammad. Hmm. To remember the favors which Allah had bestowed upon the children of Israel. Then to believe in hmm. Prophet Muhammad sallallahu and the Holy Quran hmm. which is revealed to him confirmed confirmed the scripture with them mm. that is Taurat and yes. Injil yes. not to mix the truth with the falsehood yes. and not to conceal the conceal the truth mm. allowed say allowed mm. while them know it while they know it then. yes then next one Ah, next one you. To, to perform Salah and Zakah, mm. to embrace Islam and be members of the yes. Ummah, ummah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. To seek the help of Allah yes. with patience and Salah. Yes, Salah. Then, next. Allah said in verse number 44, 44, Verse number 44, addressing. Verse number 44, Surah, Al-Baqarah. Addressing the children of Israel. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Translate this verse into English. Whatever. You order the people righteousness and virtue, yes. and you forget to practice it yourselves yes. while while you recite the scripture. Have you then no sense? When uh, you recite the scripture, you order the people to do righteousness, to do virtues, but you don't practice it. Then have you no intelligence ഒരു the no senses in Malayalam മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ധർമ്മം ഉപദേശിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ അതും നിങ്ങൾ എന്തോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ വേദം നിങ്ങൾ വേദം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അക്കല് ആ സാധനല്ലേ അക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ആക്കൽ ബുദ്ധിമാൻ അഫലാത്താക്കലൂൻ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് next question What are the favors that Allah bestowed upon the children of Israel? As reminded by Allah subhanahu wa ta'ala in verses uh, 40 to 57 of Surah Al-Baqarah. You. Must you. Allah preferred them by sending Mm. Messengers, messengers, messengers and king from among themselves. Yes. He made them. He made from. He made them. He made them mm. superior to yes. to all other hmm. kingdoms mm. that did, that existed. Yes. Or existed during that time. Hmm. during that time. Yes. Allah saved the children of them. That is serve the children of Israel from from the hmm. the Tyran, tyranny and tortures of, of Pharaoh. Yes. He separated the sea hmm. and favors them by saved them. He separated the sea and saved them from whom? From Pharaoh. Pharaoh. and his Hmm. people were drowned. While Pharaoh and his people were drowned in the sea. Then Through they worship, worship though, the calf. though, though, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും in spite of, Though they despite. worshipped the calf when commandments yes. from Allah. He yes. did accept their repentance mm. and forgave them. He yes. gave them the Taw Tawrat hmm. for their guidance. When their prophet Musa returned from Allah with the scripture, they said that they would never believe in hmm. Musa until they see Allah plainly. Yes. Because of, of their disobedience, Allah did seize them with a bolt of lightning. Seized them with a bolt of lightning. They were died. Okay. Then. But they were hmm. given life again by the grace of Allah. Yes. Allah shaded them with clouds, gave, gave them yes. special tasty foods, manna yes. and salva.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 ولا يقبل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم معكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لو إيه بشر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنزين ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومي يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتهادكم الإجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا فاقتلونا فاقتلوا فاقتلونا ألف سايلنت فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتا mm, ذلكم خير لكم عند بارئكم there you can stop طوال the same طوال step فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن يؤمن لك حتى هم يظلمون فإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رأدا وادخلوا الباب سجدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير قولا قولا إظهار letters of إظهار همزة حاء عين حاء غين خاء يبدأ suffix نون نون ساكنة or تنوين then we have to pronounce it clearly hmm? قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء كانوا يفسقون